zijn hier begonnen op de Montessori School hier in, eh, in Utrecht met het uh, eh, project Knuffel Drones. En eh, we zijn begonnen in de klas met een korte introductie. Wat, wat is een drone nou eigenlijk? Wat kan een drone voor jou zijn? Voor in de klas, in de omgeving, misschien bij jou thuis zelfs. echt heel dicht bij de belevingswereld eigenlijk van de kinderen uit de klas tussen groep 7, of ja, 6, 7, 8. de discussie over drones gaat het vaak over militaire toepassingen en dat is wat je het meest hoort in het nieuws. Maar Setup wil met deze kinderen ook de creatieve en vooral ook de kritische vragen behandelen. Want zij zullen straks gaan leven in een wereld waarin surveillance technologie zoals drones alledaags wordt. grote eh, knutseldag zou je kunnen zeggen, de grote bouwdag. Eh, waarop alle groepjes met hun eh, ontwerp bij ons kwamen. In in groepjes zijn we alle materialen af gaan struinen. Echt een beetje gaan shoppen van hoe kunnen we nou deze drone ook echt gaan bouwen. Ik denk dat ze nu al heel veel dingen bedacht hebben die niet alleen maar gewoon speels zijn, maar ook meteen ja, heel erg bruikbaar. Dit is de candy teddy. Ja. En geeft snoepjes aan iedereen. Er zit er hier een buik waar alle snoepjes in zitten. Dan gaat er dan hier, door het uit zijn mond, komt het er dan uit. Dit is de kooktron en we hebben ook een, eh, een kookwekker. En hier zitten dan een pollepel en een mes en een vork aan. Obert. En hij kan hapjes serveren. En toen ging eh, saperen. Van ontwerp naar het bouwen, naar nu het monteren op de drone. En een spannende moment, gaat hij ook echt de lucht in? Ik denk dat vooral die drones, als samenwerken, zouden ze echt een heel goed feest kunnen geven. We hebben echt allerlei party drones gezien. Disco ball drones, drankjesbreng drones, performance drones. Uh, dat is echt, eh, ja, dit, dit, samen zou echt een ding kunnen zijn. Ik vind het wel heel goed dat ze wel heel kritisch zijn naar hoe het werkt en hoe niet. Dus ik, eh, ik zou willen aanraden van denk goed na over van oké, wat zijn nou echt dingen waar zo'n drone nou het beste gebruikt voor zou kunnen worden. Ja, het onderzoek is nog maar net begonnen denk ik. Ja.